hammaga assalomu alaykum sizlar bilan kamina doktor sabirov azizlar e, ijtimoiy tarmoqlardan e, juda ham ko'p savollar kelib tushadi juda juda ko'p ya'ni bitta mavzu bo'yicha bu qaysi mavzu deb o'ylaysiz albatta ayollarni ehtirosini oshiradigan dori haqida so'rashadi va shunday holatlar ham bo'ladiki viagra sildenafil shunga o'xshagan dorilar e, dorilarni bersak ayollarimiz qizlar ehtirosli bo'lib sizni bunga xohishini oshiradi deb videoroliklar ham ko'rib qoldim albatta bular hammasi safsata bo'lmagan gap lekin e, shunga o'xshash videoroliklar juda ham ko'p chiqib ketdi albatta bularga ishonib qolmang azizlar unaqa dori yo'q ya'ni ayolingizni ehtirosini oshiradigan dori yo'q bu ayolingizni ixtirosini oshiradigan dori bu bitta narsa ya'ni bu siz albatta siz ya'ni siz uni erkalashingiz unga yaxshi so'zlarni aytishingiz gullarni olib borishingiz uni yaxshilab заботиться qilishingiz va haqida bu eng ehtirosli dori bo'ladi shuning uchun hech qanday bu viagra yoki sildenafil shunga o'xshagan dorilar bu nimani ayollarni ixtirosini oshirib yuboradi degan gaplarga ishonmang esdan chiqarmang bu ixtirosni oshiradigan dori bu sizsiz shuning uchun hech qanday dorilarni izlab o'tirish shart emas viagra ham sildenavil ham boshqa poroshoklar ham ayolni ixtirosini oshirmaydi azizlar azizlar albatta meni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman va aldanib qolmang o'z pulingizni yo'qotmang dorini o'rniga ayolingizga bitta shokolad va gul olib boring mana shu ayolingizni ehtirosini oshirib beradi azizlar sizlar bilan doktor sobirov bo'ldi savollar bo'lsa kommentariyada albatta yozib qoldiring javob berishga harakat qilamiz xayr salomat bo'ling